大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。天气逐渐热起来了，夏天在厨房里制作热乎乎的料理真的是很麻烦的事情呢。那么今天就来介绍一道只需要微波炉就能够完成的小菜——微波炉热拌茄子。最好是能够选用细长一些的中国茄子，这个品种比较柔软，并且容易快熟。 不排斥香菜的话，一定要试试看用它哦。先来处理茄子的部分。这道料理真正操作用时最多的，可能就是切茄子啦。将茄子清洗干净后，去掉蒂，切成长度两英寸左右的宽条。 尽可能切均匀一些，之后加热的时候才好熟透。就这样切完整个茄子。准备一个大一些的盘子，将切好的茄子条平铺在盘子里，可以重叠，尽量均匀就好。接着撒上一些可直接饮用的清水，防止茄子变干。 直接放入微波炉加热五至七分钟，大概到七成熟度，茄子比较软一点就可以了。记得根据自己家里的微波炉调整时间哦。趁茄子加热的时间来做酱汁，这次的酱汁可以被称为万能酱汁，在很多烤制或者拌菜之类的地方都可以用，主要为甜辣口味。 调配均匀后，撒在加热到七成熟的茄子上。茄子加热后，盘子会有剩余的清水，不需要倒掉。就这样，再次进微波炉加热至全部熟透，大概三至四分钟的样子。这时候来切一下香菜，切成小段就好了，不需要太细。 接着拿出加热完的茄子，好好确认是不是已经熟透。如果觉得还是有些硬，可以再次加热两至三分钟，直到确认好茄子熟透，是铲子轻轻压一下就能压扁的程度，就可以来将酱汁和茄子拌匀。然后趁着热度还比较高的时候加入香菜，有热度才能让香菜的香味更明显哦。 继续翻拌到颜色完全均匀就可以了，色香味齐全的热拌茄子就做好了。超级省时省力的一道料理，味道甚至比炒制的还要香。微波炉热拌茄子这个做法是类似把茄子蒸熟的，因此相对健康。这道料理吃起来有浓浓的酱香味，并且微微辣，就好像酱菜和咸菜一样，很开胃。 很适合搭配白粥或者清淡的主食一起享用哦。那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享。可以的话，请帮我按个喜欢和订阅哦，也可以开启小铃铛，获得最新影片提醒。我们下期再见，谢谢支持。